negra. Así que en la descripción de aquí te dejo el link del editor para que no, para que no sea más difícil de, encontrarlo tú mismo y, y, el link de la descarga de la imagen, ¿de acuerdo? Y luego tú ya vas haciendo todo el proceso, pero para hacerlo tienes que ver todo mi video, ¿de acuerdo? Ahora sigamos. Ahora aquí otra donde dice añadir aquí donde dice, perdón, añade el texto. Aquí podemos poner muchos tipos de texto, hay muchos. Y también si donde le dices añadir texto, aquí tú puedes crear un texto normal, común y corriente sin temas. Pero yo prefiero mejor ponerle temas para que se vea más radical, más bueno para tu banner gamer. Así que elegiré este. Este se ve perfecto para el canal. ¿De acuerdo? Ups, apareció acá arriba. <laughs> Perdón. Borramoslo. Una cosa te decirles, a veces, a veces cuando se ponen algunos temas, aparecen acá abajo y luego no te permite poner acá arriba y luego cuando tú vas, ya vas a poner bien el banner más claro, ya después que ya tiré al final como entonces no te aparecerá un escrito. Así que añade esto. veamos, a ver si me parece esta vez. Listo, mira, ¿viste? ¿Viste cómo ya cambió? Ahora separemos, vamos acá, damos lo negro para que ya deje espacio nuevo, para que no, como si no hubiéramos tocado nada. Y entonces aquí, hundimos aquí, clic, varias veces y luego ahí borramos. Y luego ahí escribimos lo que quiera. Digamos, por ejemplo, el nombre del canal, digamos, por ejemplo, va a ser, ¿cómo te digo? Eh, eh, voy a ponerlo gamer. No, no, no, no, no. Esto es suscríbete, perdón, me equivoqué. Este cosito de acabo es para el suscríbete, ¿de acuerdo? El suscríbete. Ahora corres un poquito para acá, no tanto. Y luego, ves este coso, es el fondo, las, la raya que está al lado de las letras para que se vea más bueno para tu banner. Así que le pones el nombre de tu canal. Así que pongamos Gamer 12. Y luego, acá, no, acá, aquí donde me ves este cosito aquí mismo, aquí abajito abajo la raya blanca, aquí arriba está donde dice des, de, deshacer, deshacer, aquí tengo el cosito, ¿te acuerdas? El cosito que viene en los computadores, el clic para, para dar clic a todo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengamos todo esto, le, eh, bajas el clic acá y luego, y luego le das clic en tu ordenador y listo, para que aparezca así. Y ahora vamos a perfeccionarlo. Ahora aquí, mira, ya verás. En Gamer, Gamer 12. Y como te dije ahorita, clic y ya. Ahora mira, mira cómo puedo poner tú, tú, mira, lo puedes poner así, como si fuera a venir de una estampida para acá, a la derecha. O lo puedes poner para arriba como si las imágenes fueran a salir y solamente quedara como algo, un fondo. O lo puedes poner también acá abajo como si fuera a salir acá. Mira y queda bien, no sé qué utilizar este. Y luego suscríbete, podemos poner donde quieras, si tú lo quieres poner aquí, pero te recomiendo que mejor lo pongas aquí, aquí arribita, porque cuando vamos a poner el banner en YouTube, entonces digamos si lo pones aquí, entonces cuando ya pongas la imagen, entonces no te, no, no te aparece, cuando digamos por ejemplo que hay un suscriptor que te sigue desde el celular, así que solamente te aparecerá eso que está aquí en el medio, pero de resto, si los que quieren, los que, los que tú, si tú quieres que vean eso, suscríbete, tendrán que hacerlo por, por el computador, ordenador, ¿me entiendes? O portátiles. Pero solamente para ver esta parte aquí. Pero, si tú lo pones así, pero si tú lo pones así, aquí abajito, bien acomodado, entonces, entonces así queda mejor. Y así en el celular, en el ordenador, se va a ver cualquier cosa. Y por aquí al ladito puedes poner si tú, si tú tienes, digamos, TikTok o Instagram, pones aquí, ta, ta, ta, y luego así lo creas, ¿de acuerdo? Ahora, eh, dejaré así por lo menos. Y ahora, listo. Ahora, después de esto, aquí ya tenemos nuestro banner terminado. Ahora lo que hay que hacer apenas es meterlo en la manera con ese capas, no en las letras, ¿de acuerdo? Las letras es para ponerles así más claridad a las letras y uno, digamos que uno no, quiere que se vean algunas, ¿de acuerdo? Así que solamente las imágenes, ¿ok? Miren, ahora subimos el contraste y listo, miren. ¿Ven, cómo va quedando? Tan, tan, muy bien. Eh, tan, miren, veamos. Y tan. ¿Listo? Ahora miren cómo quedó mi banner. Si tú quieres también puedes ponerle a las letras más claridad por si acaso si no se ve. Ah, esto da más cantidad, pero si tú quieres puedes bajarle un poquito, apenas un poquito, el contraste así para que se vea un poquito las letras y, no, y, para que tampoco no se vea tampoco la, la raya negra y tú y tu banner no quede mal, ¿ok? Así que lo dejaré así por ahora. Ahora aquí, al lado donde dice cerrar, aquí abajito, aquí donde tengo el cosito, al lado de abajo, ahí donde ves capas abajo, al lado, después gira para la izquierda, a la izquierda, ¿de acuerdo? Aquí, aquí donde dice ahorrar, le un desclip, ¿de acuerdo? Y entonces aquí te va a aparecer los tipos de cómo descargarlo. Así que aquí también cobran dinero para poder para poder descargar eh, eh, eh, en esta, en esta plataforma. Así que te recomiendo usar el PNG si no quieres gastar nada. Y luego le un guardar como. Y luego listo. Y luego ella que ha guardado tu banner. ¿De acuerdo? No me le guardar. Ahora nos vamos a YouTube. ¿De acuerdo? Abres tu canal. Digamos un ejemplo este. Este es el mío. Lo probaré apenas un momento, ¿de acuerdo? Y entonces le hundes hay que cambiar. Y entonces le hundes plantilla. Ahora ves cómo va a quedar. Aquí donde está más claro es como se va a ver el celular, la vista del celular. Y acá lo borroso por estos lados, así el, lado, claro no arriba, sino al lado, es donde se va a ver el ordenador. ¿Me entiendes? Así que le hundes listo y luego publica y listo. Y luego te vas, cierras aquí, cierras aquí y luego te vuelves a meter a YouTube y luego vuelves a entrar a tu canal y luego aquí ya te parecerá. Si no, que no lo haré para no cambiar la imagen que acabo de poner, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto ya ha sido todo. Solamente querías enseñarle cómo crear su propio banner y todo lo demás. Em, la próxima vez les enseñaré cómo crear una imagen para poder poder aquí en esta imagen, así como tú quieras, poner una imagen buena, así, con este mismo editor o y no con Photoshop, ¿de acuerdo? Y luego ponerlo aquí eh, así y luego subiré siguiendo más videos de videojuegos para que me sigan y después, luego después de subir otros videojuegos que tengo en mente para subir, subiré también cómo crear miniaturas, estas miniaturas que están aquí, para que digamos por ejemplo que cuando tú subas un video no se parezca, digamos por ejemplo así, así como aquí ya está reproduciendo este video así, ¿me entiendes? Así que las miniaturas son para que vean la presentación más buena, ¿de acuerdo? Así que sin más, ya terminé. No se olviden suscribirse en mi canal y, y síganme, ¿de acuerdo? Y like y que este video tenga muchas vistas, ¿de acuerdo? Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.